kecil. pembuatan mall mall lawan ya teh mall teh singkatan dina mikroorganisme lokal uh, mikroorganisme mikroorganisme ada di dia eh nanti jauhnya tadi bawa-bawa dia ada di dia Nu ada di lingkungan setempat nah gitu Nah, mm-hmm. gitu. Kuduk. יוצא דופן. זה מהיוטוב. אורבן, לא מעיין. YouTube מהיוטוב ספן. orang mana berada di rumah kau orang kaya ia tersabar amat orang dengan kata. balik ini Proses pembuatan mall. Bahana non nih bahan teh. Bedak. Terasi. Tebu. Tebu terus.

thôi ra nó làm hai đầu dịch và đâm nước Ketawa tuh. Syudi sama anak Yudi? Kenapa? Hah? Oh.